bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2007. comme promis dans cette vidéo, eh bien je vais vous parler de mon parcours de polyglotte, comment je suis devenue polyglotte alors que j'étais totalement nulle en anglais à l'école et surtout comment vous pouvez faire pareil. D'ailleurs dans la vidéo de la semaine dernière, je vous expliquais euh, comment faire pour parler plusieurs langues euh, et aujourd'hui j'ai envie de vous partager mon parcours si ça peut vous inspirer, si ça peut vous botter les fesses à vous aussi apprendre euh, plusieurs langues et surtout dans cette vidéo ce que j'ai envie de faire c'est que j'ai envie de désacraliser la vision que vous pouvez avoir des polyglottes euh, ou tout simplement des bilingues, trilingues, polyglottes, comme peu importe comment vous les appelez, car je suis convaincue qu'en fait c'est tout à fait euh, possible pour tout le monde de parler une langue, deux langues, trois langues, plusieurs langues, même si vous êtes sceptique, même si aujourd'hui vous pensez que vous êtes nul déjà en anglais et euh, ben, comme moi à l'école que c'était hyper compliqué, cette vidéo, je vais vous la faire dans cinq langues. Euh, vous verrez que je ne suis pas parfaite dans toutes les langues, euh, que je fais des erreurs, que mon accent n'est pas parfait, qu'il y a par moments des problèmes de prononciation. Et c'est totalement ok pour moi. Pourquoi Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que mon objectif à moi, ce n'est pas la perfection, c'est de pouvoir communiquer. Euh, c'est ce que je vous expliquais dans un des posts Instagram que j'ai publié récemment, c'est que mon pourquoi à moi, ce n'est pas de prouver quoi que ce soit euh, aux autres ou à moi, c'est pas la perfection qui va me <laughs> permettre d'exister, c'est que euh, moi ce qui me donne euh, envie dans les langues en fait, c'est d'échanger, c'est la connexion avec les gens, le partage et que eh bien il n'y a pas besoin d'être parfait pour pouvoir atteindre ça. Et quand vous parlez plusieurs langues, c'est aussi un truc qu'il faut garder en tête, c'est que si vous ne pratiquez pas toutes les langues tout le temps, eh bien euh, vous allez perdre en niveau et euh, avec les langues, ben, c'est des piliers en fait euh, qui montent et qui descendent par moment. Et comme vous le savez, cette année mon focus a été sur l'italien je m'étais donné le défi de parler italien en trois mois. Je vous mets, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous, la mets juste ici ou en description. Euh, je vous explique comment j'ai fait justement pour parler italien en trois mois. Et du coup, eh bien, ça m'arrive de mélanger euh, des mots de vocabulaire euh, parce que j'ai plusieurs langues latines dans mon panel. Et mon autre objectif, au-delà de la connexion, c'est de me donner suffisamment confiance pour pouvoir échanger euh, avec les personnes, euh, même si je comprends pas tout, même si des fois il manque des mots, et eh bien c'est ok. Euh, pour ceux qui ne parlent pas encore de langue, ça va peut-être vous paraître, ouah, elle se, elle se minimise, machin. moi, j'aimerais déjà parler une langue. Et pour d'autres qui parlent plusieurs langues, et eh bien, vous allez vous dire, ah ouais, effectivement, elle est pas parfaite. En fait, c'est vraiment une question de point de vue de de perception, pas de perfection, <laughs> de perception. Et c'est vraiment tout ce que j'enseigne à mes élèves, c'est que si vous cherchez la perfection en démarrement, ça va bloquer votre accès à la première marche et ça va vous empêcher en fait de déjà commencer à, euh, à vous améliorer et la perfection, si vraiment vous voulez l'atteindre, c'est dans euh, une deuxième démarche. Et quand vous vous libérez de cette pression du regard des autres, du pourquoi vous faites les choses, est-ce que vous faites vraiment pour vous, pour la connexion, pour le partage, ou est-ce que vous le faites pour prouver quelque chose à quelqu'un ou à vous-même, eh bien, euh, ça permet d'enlever un, un, bouclier, vraiment une grosse, grosse pression. Et ça, je vous le partage parce que, euh, eh bien, quand vous aurez ce clic, vous allez repenser à ce que je viens de vous dire. Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est euh, le Black Friday, c'est la semaine du Black Friday, donc je vous invite à aller voir sur notre site euh, toutes les offres qu'on vous propose euh, sur, nos, sur notre page des formations. si vous êtes déjà abonné, au, vous allez recevoir toutes les infos par mail. Si c'est pas le cas, je vous invite à télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici. vous recevrez votre kit de démarrage gratuit pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues et vous allez recevoir également toutes les infos sur nos offres. So now let's go back to the past to see where I come from with languages because I swear to you, I can tell you like English was a nightmare for me. It was terrible for me to learn English at school. I had so many low marks. I had some um, six out of 20 on my exams and the worst in that is, is that like all my teachers were telling me to just give up, just give up English, give up languages. You suck at it. And can you imagine your teacher telling you you suck at languages? What would you do? Like, but this day I swore to myself that I would never give up on myself because this is what I think about languages is it's not a matter of um, being good at learning something. It's a matter of mindset of how you see yourself, how much you have confidence in yourself in reaching your, your goals. And really, if you want to succeed at speaking English or other languages, I swear to you, you can do it. Just don't give up on yourself. Entonces, luego he decidido de irme al extranjero para aprender idiomas porque <laughs> he visto que el, sistema escolar no funcionaba para mí y hay otra razón eh, también es que toda la gente me decía que la única manera de hablar para hablar un idioma era de irse al extranjero y he pensado, ah, ok, esto es la única manera, entonces lo voy a hacer. Y me fui a Inglaterra para, eh, ser, para ser bilingüe en, ah, en inglés. Eh, entonces fui a, Inglaterra de, de, canguro, de babysitter o eh, au pair. Pero <laughs> era mucho más difícil que lo pensaba porque, porque aunque sabía que mi nivel de inglés era bajo, no pensaba tanto porque era una pesadilla para mí entender y eh, sobre, todo y sobre todo eh, y sobre todo eh, de y sobre todo para hablar para mí era pesadilla era muy muy muy difícil em, y después de seis meses es seguro o mejorado, pero no era, no, um, no podía hablar con tanta fluidez que lo pensaba y era una, una decepción para mí, uh, obviamente ahora Allora, dopo esto questo ho deciso uh, capir cómo capire eh, para imparar una lengua come uh, funziona il cervello, la memoria e ho deciso anche di parlare con i poligloti, le persone che parlano eh, diverse lingue. E questo, e questo è un consiglio per lei, è sempre molto importante di parlare, di inspira, in, ispirare delle persone che già hanno fatto ciò che volete fare. E, ehm, allora, mi sono educata, ho letto molto sul uh, uh, ambito del... ambito? No. Uh, sul, sul argomenti dell'apprendimento e ho capito, alla fine ho capito perché non potevo eh, parlare inglese e ho capito che non era una, mm, una un problema di, di apprendimento, non era un problema di intelligenza, ma era un problema di metodo, che e, e il problema principale era di non praticare abbastanza, di non parlare. È molto importante di parlare o più eh, veloce come è possibile, possibile per lei. E lo peggiore alla scuola è che non parliamo la lingua, ma speriamo poter parlare eh, perfettamente la, eh, la, lingua. E per eh, dare una mm, comparazione, per fare una comparazione, è come imparare le istruzioni di una macchina, eh, ma non guidare mai questa ma macchina e pensare che è possibile, eh, possibile guidare alla perfezione. Non è così, non funziona così. Devemo, devamo, de, de, devamo <laughs> praticare, parlare o più eh, possibile per, eh, per parlare, semplicemente. Então, quando eu entendi como Uh, eh, aprender uma língua, no final eu uh, consegui falar inglês. E depois disso, ho deciso de tentar a mesma coisa como o espanhol e no final eu uh, pude falar espanhol em seis meses. E depois eu fiz a mesma coisa como português e falei português em três meses. E no final, no final, no final, eu repeti o processo uh, com uh, o italiano e falei italiano em três meses. As lições tiradas de esse caminho são a prática, a prática, a prática É muito importante praticar, eh, praticar é tanto quanto possível e soprattutto, soprattutto italiano, e, e eh, uh, ah, soprattutto e é eh, muito importante superar as crenças limitantes que impedem ter sucesso com, sucesso com a línguas. E é importante não desistir, não desistir e se rodear de pessoas como você e também trabalhar, porque não existe um milagre. Uh, credo sincer, sinceramente que é possível para todos. Eh bien, nous voici à la fin de ce marathon des langues. Je vous avoue que ça a été un challenge pour moi parce que vous savez, être derrière la caméra, c'est pas forcément naturel et encore moins euh, en parlant euh, plusieurs langues. Donc j'espère en tous les cas que cette vidéo va vous inspirer pour ceux qui veulent euh, se lancer, qui n'osent pas. pour ceux qui le font déjà, et eh bien que ça vous aide à continuer. Euh, si vous voulez euh, découvrir vraiment toute la méthode, parce que c'est vrai qu'ici je vous ai partagé mon parcours, euh, les leçons importantes qui sont de, de de pas lâcher, de pratiquer, etc. Mais si vous voulez vraiment savoir comment mettre en place toutes ces pièces du puzzle. Je vous invite à découvrir si c'est pas encore fait la conférence parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans dans laquelle je vous explique comment mettre en musique tout ça. Euh, d'ailleurs, je vous rappelle que la prochaine session a lieu le 28 novembre sur candidature et ça sera la toute dernière euh, session avant l'augmentation du tarif du programme. Donc, euh, je vous invite vraiment à aller voir la conférence maintenant. Et pour ceux qui voulaient me poser la question, parce que je sais qu'elle va arriver, vous allez me demander « Et le russe, tu en es où ?» Alors, le russe, effectivement, je m'étais lancé un défi pendant un an. Donc, ça a été mon focus à 1000% euh, sur le russe il y a quelques années et euh, là et eh bien euh, je vous le dis je suis incapable de parler russe maintenant parce que je n'ai pas pratiqué, c'est une langue que je n'ai absolument pas entretenue et comme je vous le dis tant que vous ne pratiquez pas une langue et eh bien vous la perdez. Je sais que là si je réactive mes neurones, que je me remets en immersion tout va revenir, ça va être un petit peu rouillé au début, ça va être même beaucoup rouillé au début, mais ça va revenir. Donc là aujourd'hui je pouvais pas vous faire un échange en russe, un monologue en russe euh, mais voilà, pourquoi pas, ça reviendra sans doute à un autre moment quand j'en aurai besoin. Mais euh, c'est pour ça que je vous, disais au début, euh, c'est pour ça que je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière que c'est vraiment extrêmement important de savoir pourquoi vous apprenez les langues. Parce que en fait, ce pourquoi va lever votre niveau de motivation quand il s'agira de bosser la langue. Et là, pour le moment, mon niveau de motivation, j'ai rien en face, donc le russe est dans un tiroir pour plus tard. Donc je vous invite à partager, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, si vous voulez soutenir la chaîne. Euh, et en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, que ça soit positif, négatif. Euh, voilà, tous les feedbacks sont bons, je les prends. Et euh, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao